Bandeko ya sika yango eye Bombeshell TV. Bombeshell TV. Eza bombe te. Eh? So meli bombe boye bato bakokita boye. Na biso tomatisa bato yango totie bombe echelle. Bombeshell TV. TV na yo, TV na nga, TV na biso. Basabona kaka. basabona kaka basabona kaka bilenge ezali awa ya mami kolo nango basabona kaka mwana mama omoni makopi nde osabona na nzoto atan george abala yo te osabona na nzoto atan soki soki jean didier so tan junior abala yo te mais likolo nango lelo soki tosabone na bombechel tv Yaya ba s'abonnaka bombeshel niveau na olinga ngo bombeshel niveau ba programme na ngo ya kitoko niveau ba gag ba film ba emission ya bi eza na bombeshel TV eh pardon je te craque bombeshel soza ya mobali na nga ndeka oza oa chaîne soza ya mobali na nga mais toboti ba abonne tina ba vie likolo na ngo ya mami tosisi makemba e ba s'abonnaka Eye nini eye bombesia tv na bombesia tv olingi otala bakaki olingi otala bateatre olingi otala bemission kuta yango pasi mosusu te hmm, nameli nani soi mpo nazokende kosavoni na bombesia tv yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na savoni basangana ete pasi nazalaka mpo ngai na bango tuyokana te esi tulungwa Mwana na azala nanu na moboko na ngai nga moko na gerer ye nazo koka te donc aosilisa nga mayele nazo yeba te eloko nini nakosala. Vena nga ba momi ba wutaka Dubai ba rara bongo na ba fière na ba caprice yo ke note fe ona ba santa mo ba santa ba cri bebe oh ba ba batista oh ba biloko ya etats unis ba momi oki olia otante fe ba petit oso kutene fara fara mbamo mbamo makambo ya ba nzela oyebi nga na ba manzela. Comment les arabes Mais comment les mailor pesa wana limengo na ye na tio mobono nga nimero nde naza nango te vie peti wana soki omoni eza biloko moko boye simple oza gabari oza costo okomi mambo ya boye seke tochange moni mosusu te oyo wana olinga yo tokoka te vie nga na obenga wana obenga ça tombe bien vie peti omoyo ata mboloka na momi na yo yeyo S'il vous plaît, madame, excusez maman. Elona bayana nga na sa moi mbala linganga, papa. alela camarade no vrai na ngai après totala design américain au congo mais alela camarade no mailor fort siko tozwaka occasion te ya kosolola na ye loba bien ezala clair na kopusa na ntina nasolola na eloko eloko moko nono oyo naolinga camarade na ngai akende na chute te voiture oyo ya yo po voiture na mona oka epa deux personnes pa ba président kaka président emmanuel macron na président fisto saisa da yo po komi nango troisième soki yo koya président obiti na omoni nde mignon nga alula bato na intérêt nde namoni eka na citroyen o bo esala foto osala yango bien alela masaoponi obande nono na nga ata po susi na kamana nanga kasi oyo libumu na omelo mai na makila eh. naza mabe na bolingo na boma papa moko na wilerie eh. tosolola mwana na essentiel parce que eh, na bolingo na boma bato ozwa mour na kingo ah. naza claire na yo nyonso okosenga ngai na kopesa yo mais mposa na ngai kaka nini mailor azala pembeni papa makemba e donc nyonso na osenga opianga nakopesa yo ya mami vi na rien change omoni yo apartir ya sikoyo yebaka esi obimi daya na kamarade na oyoki te o tosali makambo te ozoyoka yo depi ozalaki nango seno eloko te omoni ka sikoyo nde ndenge wabi osepesanga nyonso koloba kosala koto na gambele ya mosika te ke kota ka na premier rangeur na liye ba kita mata ba mondongo ba nini po bo boma na ka ye oyoka ozo yoka pe il faut que nous connaissons sumba biloko wana mais nazokende makambo esimbi bakuta na mokolo nini nayembi na omona kolia bakisa bokoko te mpona bino bato ya nzoto moke bozala bobeba Nga na bipuka to kutana ka mbama wana omoni du pierrot non sport sans sambela numero na nga pesa vie numero ko buka na te maman bongo 89 63 211 91 91 nazo bengo kaka sikoyo omoni lelo omoni lelo makasi na mai ya pompe ozoyoka bamai ya pompe bantsamba balungwila mpo lelo wana match d'aller keba na match retour ngai whisky ma ça va ça ah, soki ya whisky yoki mamba lobi pelelo foza mobimba kobuka na te so osomba eloko kosomba somba fa mono oza debout petit wana yokaka ye ayokaka ye ye ne moto azokaka bamomi to akoto yo sabise sabise sala asali mais bato basala ba Mailo Monzi mateke Serge unique yango eh. Hmm? koloba ne bordel toyebi vine te ah, aloba ye mailo eya mpasi ko e bordel bo yo obenge bordel oh, abenga bordel te kotela ye alobi akokaka ko aborder ba fille te c'est ça yo moko ndima abenga bongo eh ah, arrête ça hmm, arrête ça wapi moni arrête ça ah. tokende biso Bonjour les papas na ngai. Poni muninga afandi aza na moto na ye afandi aza na connaissance na ye afandi ozolinga otia baninga afandi likolo boye ndenge nini? Ngai nabotelaka mailor eh, ntango ngai nabotaka mailor oyo na cesarienne mpo mailor oyo ebima oyebi eh, efolo nini ngai nasalaka eh? mpo ya kozwa bentele ozolinga oganye mpe kaka pamba boya koganye bentele boye tete ndai maboko bangi name ta pierre papa na piaki mibali kamarade nango yoki talanada tobebana na yo oyoki makambo oloba lokola na yo banda na kimia plateau tomonaka na azuba boni boye ko mopoya avandi ya bandi loba n'importe quoi sikosa na lokoti oyo na nzela te papa na nde oleka boye bango batebisi nga na kati baolinga oke basepelaka nalokoti bango kale yo nde na pesi mama bino yo oloba likamba alors mobali bolingani lelo komoni ata da ba français boye o oh. mais ezala mpe na mwa baclime mpo na bambete ezala malie mbanga ngo ya kitoko te naya kolia ngo na zikaokana monoko yo yope yoko yo na bande na ye kama mbanga na komi siko na ye papa na obi e nga na osuba boye kokengela nga natindai bino natuna bino question moto asuba ya ngunza ma asuba nini ngana bato nyonso na okanisa leo munoko ata babengi président félix wazekwa bayemba na cultura pays vi mpo mpongo azali danseuse ozoyoka po bo inserespecte te olingi français mingi oyebi pene baloba oyo nalobi euti ya tala ngai yoko nazosilika ezali ya kosuba yango ya mwana mbai eh oui ya mwana mbai te awa biso tofandi bana mibali tokomi mibange bana mibali topeldeeloko bino bocrele problème kaacree kosuba na ye amikomisa sitroplango